Habang kami ay umiikot, nakita ko ang isang matandang ah, nagpapadyak at isa ah, sawari ko ay mga ngalakal. Kaya't huminto kami sa bandang unahan at pinara ko siya upang makadaupang palad. Narito ang kwento ni tatay na nangangalakal. Tang! Kang! Oh my God! Wow! Oh my God! Ah, ano ba? Ay, ah, kilala mo ako? Oo, ano oh, akala ko kilala mo ako kasi sabi mo agad ano eh. Ano ba? Wait na? Hindi, saglit lang. Mag-usap muna tayo. Ano ba? Ano yung mga ano mo? Nangangalakal ako boss eh. Ay, nangangalakal ka? Bubuti. Panalo po Oh, anong pangalan niyo po? Danilo. Ano po? Danilo. Danilo. O oh, mag-face ka, dapat ang face mask yun naayos. Ah, oo, oo, oo. Okay. Oh. Nahihirap ko eh, nahihirapan ako eh. Nahihirapan ka? Nagkakala kasi. Huminga? Nakalo na ako na nagtuwatakbo ba? Oo. Nakalo naman. Ay, ano yung mata mo, nakakita pa ba yan? Ah, artificial na yan, sir. Ha? Artificial na yan. Asan ang artificial? Dito? Sa kapila? Kanan. So, ibig sabihin, isa na lang yan? Oo. Ito yung talagang peligro sa kanila sapagkat si tatay ay artificial na lang ang isang mata at nagmamaniho pa ng padyak. Ibig sabihin, napakadelikado talaga para sa kanya ang dumaan sa kalsada. O tapos nagmamaniho pa kayo? Sir, wala tayong inaasahan sa buhay, sir eh. Walang inaasahan? Wala eh, ako lumag na eh. Uh... Ah. Wala ko kukuha ng pagkain, sir. Sa, saan kayo ano? Saan kayo nakatira? Ay, sir, San Juan. Sa San Juan. Saan kayo mga mangunguhan ng kalakan? Sa Kusasan, sa Corolla, sa, ano, sa area nito. Nakakamagkano naman po kayo sa isang araw? Sa mga sinupan, tandaan, dalawandaan, tandaan, Limandaan? Sandaan, dalawandaan. Ay, sandaan? Isa lang yung dalawandaan. Kanino itong trike sa'yo? Inaarkila ko yun, sir. Ah, inaarkilan nyo pa? Magkano ang arkila? 50. Ba, grabe. So kailangan pala kumita ka ng 200 para... Uh, Sobrang challenging para kay tatay sapagkat hindi pala sa kanya ang trike na kanyang ginagamit. Inaarkila lang niya ito at binabayaran ng 50. Isang malaking katanungan, paano kung hindi siya kumita ng lampas sa 50? Abono pa siya. Or kung kumita siya at kasyang-kasya, 50 lang. Ibig sabihin, ang may-ari lang ng trike ang binuhay niya. Talagang Napakahirap ng buhay ni tatay. May 150 ka. Kinikita mo naman ba yan sa isang araw? Tawa naman ang Diyos Kinikita mo naman. Namimili ka or dampot-dampot lang? Hindi eh, kakamang dampot, kung may dagampot eh. may puhunan ka, ibig sabihin, may pera ka dyan. Wala pa sir. Mga kagigado pa, maghahanap ka lang pa. Maghahanap pa. Oh. Oh nagsasaing ka or na Sasain sir. umibili? Ah. ah, Okay. So, kung nagsasaing ka, maganda. opo sir. Ilan taon na po kayo? 60 na po sir. Ha? 60 na. 60. Grabe. Hanggang eh. kailan kayo, ano, hanggang kailan kayo hihinto niyan sa trabaho na yan? Siguro sir, hihinto ako to kung diretso na ang pa ako. Oh my God! Wala naman ako inaasahan sir eh. Wala kang ina... Wala akong kamag-anak dito. Kayo po yung nangungupahan? Nakikitira lang po sa Nakikita Nakikitara lang kayo? Sinong ano, tinitirahan nyo? Dito ka na Constantino. Constantino. Great Constantino. So, buti naman. Kaano-ano nyo? Kap- kamag-anak? Ah, ko rin Ha? Kababata ko. Ah, kapabata. Mabait siya, no? Oo. Eh, paano yung pagkain mo kung nagsasaing ka? Sa'yo lang or Sa akin kasama? lang sir. Ha? Sa akin lang sir. Eh, Sige, ganito na lang, ano? Ah, Lolo, ano pangalan nila eh? Danilo, sir. Lolo Danilo, ganito na lang, ano? Ah, para hindi mo alalahanin yung pagkain mo, bibigyan kita ng bigas. Okay lang yun? Maraming salamat po, sir. Oo, bibigyan kita ng bigas para at least yung pagkain mo, hindi mo naalalahanin. Opo, sir. Okay? Salamat Nakita kasi kita na nagpapadyak eh. Kaya... Ha? Salamat, malaking tulong So, okay na ho. Nagpasalamat na po kayo. Salamat. O, so, sige, wala na akong bigas kasi nagpasalamat na ako kayo. Di ba? <laughs> Sabay ganun, ha? Ah, sige, bigyan kita ng bigas. So, ito. Ah, magandang klaseng bigas, oh. Para sa'yo yan, ha? Okay ka. Ayan po mga kaibigan, si Tatay Danilo. Nakita natin Ay. na nagpapadyak at nangangalakal. So, kahit pa paano, sana tayo mapuno mo ito, no? Ah. Sana mapuno mo ito, ha? Ah, okay, hindi tayo. Game ko ito. Sige. Hello, sir. Good luck. Okay. Okay. Masarap ang mag-ikot sa lansangan. Marami kang makikita at marami kang makakasalubong ng mga taong nasa laylayan. Ginagawa natin ito mga kapatid hindi para magpasikat at makilala. Ginagawa natin ito sa ngalan ng tunay na pagtulong. Kapag nasa bahay lang ako, ay talagang hindi ako makapa, mapakali hanggat hindi naglalakad sa lansangan. Si taong gala ay patuloy na iikot at maghahanap ng mga taong katulad ni Tatay Danilo. Si taong galaho ay patuloy na iikot sa lansangan. Patuloy tayong maghahanap ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sapagkat sa panahon ngayon, mas mahigit na maunawaan nila at maramdaman ang salitang pakikipagkapwa-tao. Saludo ako sa mga tulad ni Tatay Danilo na bagamat sa kanyang edad ay nariyan ang hamon at sa panahon ngayon patuloy pa rin siyang sumusulong, pumapadyak at patuloy na itinataguyod ang hamon ng buhay. Salamat sa tulad mo, Tatay Danilo, mga taong lumalaban ng parihas sa lansangan at mga taong nagsusumikap na isagwan at itawid ang buhay. Dali Bigay-bigay magilab shoutout sa ating mga members na sila Triple Triple Imuto e Vlog, Kent Celesti, Norman Dup De Leon, Michael TV Vlog, The Step Siblings, De La Torre Vlogs, Caborbs Vlog, at syempre sa ating Team Ayoda Revive, Team Budol, Team Pema, at Team Bornbol. Ganoon din po, maraming maraming salamat sa ating mga kapatiran ka-business na patuloy na sumusumaybay sa ating mga video. Puso at pambuhay Among hinigugma Sa kasing-kasing ko sa unang kapakurihan amun ka pananalipdan waray sa daan amun kalipayan makita lang ani mo kauswagan naliligiran ka sinin ka dagatan harupoy sa hangin agony